日の足の跡空が割れて光差し込むように僕に手を差し伸べてた君の声はそう優しさに満ちた、oh oh、なくした思いを集めた船は風を受けて進むだけの定め簡単な存在理由を てくれた君の言葉胸に秘めていつまでも夢見てた空の青そこにあった希望 でも夢見てた空の青そこにあった分望 Thank you. と押し付けたらそれで終わる世界誰にだって同じような幸せを求めるさ答えなんて誰が決めた与えられた未来いがみ合って先にあった悲しみを包み込んだら れがすべて光さしたここに願った僕たちの摩天楼溢れ出したそこに放った感情は虚しくて分かち合って共に願って僕の望む世界 救い合って先にあった君の笑う横顔だけ見てたかったよそんなことを思い描いたんだ僕の声で 変わるかわからないけど願い一人一人の生きる理由なんてないさ君が今そこで歩むそれだけ っていい 育った生きる術の真理君が笑って誰かが泣いてそれを繰り返すさが分かち合って共に願って皆の望む世界救い合って先にあった争いはいつになっても You.